この星に降り立った人間ルクスは心を持たぬうつろな機械人形を哀れに思いエイトの力を授けたトップまたその昔話かよ昔話じゃないよルクス女自身ダッサいんだよな夢とは人間が睡眠中に体験する意識体験であるなんだよその女将っていいだろ楽しければ 面白ければイメージしてみればいいインフィナイトその力を与えられた機械人形が魂を宿した無限の力イメージとクリエイトと共に